Apa, Ibai Alzaganaz, mundiko EH Bilduko kide eta zein egotzie. Joan da, no, txailaren hobeta guztean, hile honetako osoko bilkure euk gendun, eta bertan ondoko gaiok euk egin duzen ez da bai da gai. Lehenko eta behin, iruzurraren kontrako adierazpen bat boskatu behar izan gendun, Kasu honetan, adierazpen hau lotute dau Europar funtsak lortzea gaz. Izen bere, udalok eh, Europar funtsak lortu alizeteko ah, jartzen dire baldintzen artean irusurraren kontrako politika jakin batzuk eh, garatzea dau, eta ba, honegas lotute, adierazpen honen bidez, egin zana izen zan, ba, iruzurraren kontrako plan bat garatzeko eta neurri zehatz batzuk hartzeko konpromiso batzuk hartu. EH Bildutik honen aldeko botoa eman genuen eta adierazpena onartu egin zan. Beste alde batetik, beste bi puntu eukigen zen, bai larramendik astolan zein bentadez ikastetxean egin bar diren lan batzuk interes berezikotza deklaratzeko. Kasu honetan beti egin hoi dugulez, ba, bietan baiezkoa boskatu gendun eta biek izen ziren nago batez onartuek. Daugarren puntu baten, talde politiko zein zinegotziok, ba, komisio eta osoko bilkuretara bertaratza eta gure lana garatza jasotzen dugu zen ordaintzarien igoera eh, boskatu behar zen, eguneko biko igoera bat planteatzen zen, eta EH Bildu gai honegazek egun postura ba, soberan ezagune denarren, arren, agintaldi hasikeratik mantendu dugun, jarrera bardine mantentzen jarraitzen duguleko, hain zuzen be, ordainzari horrek igo baino egokitu eh, egin behar direla, eta horren ondorioz, ba, kasu honetan be, igoera honen aurka boskatu gendun. Edo zelan be, bai EAJ, bai Zibika eta bai PSren eh, aldeko boskakaz igoera hori onartu e, izan Eta beste puntu baten, udal langileen soldata igoerak genduzen, zen, kasu honetan alde boskatu gendun eta puntue onartu e, izan Azkeneko puntuen, Elkarrekin Podemosek martxoaren sortziaren arire orkestutako musiño bat euk egin duen gai, eta esan behar dugu, ba, puntu honetan egoera nahiko anomaloa emon sala, Kasu da, normalean olako egunen arire adierazpen instituzionalak onartzen edo adosten direla, eta kontuen euki behar da adierazpen instituzionalek mozinoak az konparatute ba, desbardintasun batzuk badekiesela. Izen bere, adierazpen instituzionalak alderdi guztien adostasuna gazurtetan dire aurrera, hau da, danok egon behar dugu ados testu bardinean, eta behin adostasun hori lortute, ez direzetan plenotik pasatu behar hau batez onartu, onartute geratzen dire eta argitaratu egiten dire beste bari. Kasu honetan be, herritarren batzordean lehenengo eta bozeroaren batzordean gero, e, adierazpen instituzional bat lortzeko testu baten ganean eztabaidan e, ibili ginen eta bozeroaren batzordean ba, danon onespenagaz adierazpen instituzional hori onartu egeratu zen. Behin adoztasun hori lortu gendunean aldiz, e, Elkarrekin Podemoseko e, zinegotziek, adirazi zeuen berak bere mozino propio bat e, osoko bilkurara e, eroan gure zeuela. Egoera horrega zeldu ginen osoko bilkurara, eta bueno, ba, bukan adierazi genuen edukiari dagokionez guretzako onargarri esala eta doz segona ginela, baina ez aldi gaz, eta eskedule ulertzen ez da konpartitzen ba, ba, zeuselan, e, eh, bueno, ba, ba, estrategia edo edo forma hori, ezta? Baina adierazpena onartute, ba, segaitik eroan e, bat osoko bilkurara, azken baten e, ba, nork mozta bere, bere posizio idealetara edo jotzeko asmoz, jakin deganera ba, hor e, eh, adostasune lortzea ezin eskoa izen Horregaitik, kasu honetan gu abstenei du egin ginen, ba IAJ eta bai ips aurka boskatu zerean, eta mozinoa esan onartu egin ba Elkarrekin Podemos eta Zibikaren aldeko boska bakarri jaso zegoelako. Bukatzeko eta osoko bilkurako gaietatik kanpo, bai aipatu gure duen, ba, azkeneko hileetan, bereziki buzeroaren batzordeetan, ez da bai da gai gai bat. Izen bere, zuretako batzuk jakingo zuen agian, ba, Gatika eta Frantzia artean rez elektrika interkonexio elektrikorako proiektu bat eh, egitekoa da aurrengo urteetan, aurre proiektu eta proiektu ebera nahiko aurrera dute dauz, eta e, eh, mungiari eragiten dotzo baten, birleko ba, sati baten, gatika eta mungia arteko mugan eta erreka, butroi errekaren eh, inguru horretan. Eta, bueno, ba, esan duten moduen, hileetan ibili gara e, ba, bueno, mungiako udalak proiektu honen kontra dekozen arrazoiek edo plazaratzeko adirazpen bat landu, landu gurean. Esan duten moduen, hileetan ibili gara gai honi buruz eztabaidatzen eta azkenean akordioa lortu dugu Otzaileko gozoralen batzordearen ostean testu bat adostu dugu udal batza osatzen dugu indar politiko desbardinen artean eta oraindik publiko egin ez arren, ba esan dute moduen onartute dau eta laster argitaratzea espero dugu.